Soy hijo él, pero la banda me ubica como Duty. Pues me late patinar y hago fotografía. Dormir. Estudio mi trabajo. Aguas calientes. chingones de allá, saludos. Una torta dorada. Wey pues era hard flip skate-182 arroba hotmail creo que si Sí, sí, estamos trabajando en un video de esperanza para que lo chequen en redes sociales. Eh, me gustaría hacer un video grande, un video completo pues, con, la gente que está haciendo algo en el skateboarding en México, sobre todo en Guadalajara. Ah, me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Joel Duff. Joel Duff con doble F al final. Chido banda por ver el contenido. Denle like, compartan y suscríbanse al canal. Chido. Uy, la cagué otra vez. Sí, pero era por lo de 182, como en ese tiempo. El link 182. Ah, güey. ¿qué? Sí, no, creo como. Alcancé, sí. Eh, y sus suscríbanse. Y güey, la cagué. No hay pedo, a decir. Arre.